السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في بث مباشر النهاردة يا جماعة أول مرة هعمل آه، بث مباشر على اليوتيوب والنهاردة عايز أقول لكم شكرا على مية خمسة مية ستة وتلاتين مشترك شكرا على المشتركين وشكرا على المشاهدات اللي جت آه، فيلم آه، آه، حياة تانية كان فيلم رعب جدا اللي عايز يتفرج يخش على قناة يوميات كريم النمر النهاردة يا جماعة لأول مرة هعمل قناة على اليوتيوب والبحث مباشر ظهر لي ميزة في البحث المباشر قال لي نزل بث مباشر في اليوتيوب في قناتك رحت نزلت بس فشل رحت بقى هاجي بقى هعمل آه، النهارده هكلمكم النهارده وهقول لكم كل سنة وانتم طيبين السنة دي يا جماعة الوقت وصل سبعمية مشاهدة ليس كلاما وانما حقيقه سعيد لا تخاف إلا الله ولا تتوكل إلا على الله ولا تعتمد إلا على الله وأن تفوض أمرك لله من قبل ومن بعد كل أمرك اجعله بيد الله سبحانه وتعالى ليس كلاما وإنما حقيقة تعيش فيه لا تخاف إلا من الله ولا ترجو إلا الله ولا تتوكل وإذا قرئ القرآن ف وصل آه، عليه الصلاة والسلام جماعة عايزين نوصل نوصل إن شاء الله ألف مشترك عشان نعمل فيديوهات كتير وحاجات كتير إن شاء الله بس عايزين نوصل ألف مشترك استدعموا لي القناة آه اسم القناة يوميات كريم النمل حالا حالا دلوقتي معانا 137 مشترك عذاب عايزين يا جماعه نوصل ده 1000 مشترك و1000 مشاهده You.